Ayat Quran semua ni sebagai bodrian kepada kita. Kita baca apa tu? Kita ambil pengajaran daripada ayat Quran baca. Sama ada kita dengar daripada imam baca dalam semaya ataupun kita baca sendiri, noknya we peh. Apa ha, tu? Mula-mula sekali dah saya seru diri saya dan ikhwah akhwat semua nak buat lagu mana we kita peh Quran. Sebab apa? Sebab umat kita tidak akan kena Islam yang sebenar kalau sekiranya tak faham Quran. Yang sincang kakabat lalu dah. Umat tidak akan maju dan tidak akan kena, tak akan reti Islam kalau sekiranya dia tak faham Quran. Apatah lagi tak ngaji Quran, baca Quran tak pandai. Umur lima ni puluh baca Quran tak pandai lagi. Tengok Quran, minta maaf ni, tak ada kata kepada siapa-siapa tapi kat royak umum. Jangan jadi orang Islam yang baca Quran tak pandai. Tengok tengok Quran supaya ngaku Cina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيةٌ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Ayat 187 sampai 191 surah Asy-Syu'ara. Kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib yang durhaka menipu, khianat, tak betul dari hal jual beli, nime dan suka. Cabar Nabi Syu'id. Setelah nasihat tidak didengari. Maka pok dia katakan, kata kepada Nabi Syu'id, oleh itu gugurkanlah atas kami keping-keping azab dari langit. Ha, tengok. Cabar Nabi Syaib. Kalau begitu, waktu turunlah azab. Wih langit utuh pun tak apa. Wih turun gapa-gapa pun tak apa dari langit. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Saya cerita kemarin, orang Quraish pun lagu itulah juga ia cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya benar ni betul Hei Muhammad mu duk royak mu duk siapa maka waktu turunkanlah ke ke atas kami ni hujan batu dari langit dia panggil apa tabiat tulah Orang zaman dulu, zaman belakang, zaman mana-mana, dia diraka kepada Rasul, kepada Nabi. Tabiat lagu ni lah. Tak terima nasihat, lepas tu cabar. Tak. Untuk nak jadi, puak-puak dia tu, terima sungguh azab dan sebagainya. Tapi Nabi ni dia tak dia tak uh, apa tak doa laknat tak doa oh, laknat ke atas kaum dia. Tapi masih lagi duk nasihat royak dan we pluwe sokmo supaya kaum dia kembali semula ke jalan yang betul yang jalan yang benar. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa panggil hamba-hamba dia jangan diraka walaupun hak diraka dah pun suruh klik kembali lagi kepada jalan yang benar. Nabi Shu'ib kata, Nabi Shu'ib berkata, Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Akhir sekali, mereka maka mereka tetap juga mendustakannya. Tak saya terima. Lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung. Mula rahmari. Awal penuh dengan kita supaya nak uje yang sangat banyak nota kaki satu tiga kosong. mereka telah dibinasakan oleh Allah taala dalam saat awan mendung menutup langit dan menghujani mereka dengan api masya-Allah Sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar huru-haranya ni Allah Ta'ala peracur satu kaum iaitu kaum Aikah yang duk sembah duk sujud kepada pokok kayu itu satu contoh ya, tu herayak di zaman dahulu apatah lagi orang-orang zaman dah ni yang banyak deraka, banyak maksiat dan sebagainya sebab tu sepanjang duk royak lepas-lepas maridah lah ayat Quran semua ni sebagai bodrian kepada kita. Kita baca pak tu. Kita ambil pengajaran daripada ayat Quran baca. Sama ada kita dengar daripada imam baca dalam semaya ataupun kita baca sendiri, noknya we pehe. Ha tu, mula-mula sekali dah saya seru diri saya dan ikhwah akhwat semua. Nak buat lagu mana we kita pehe Quran? Nak pergi pehe bahasa Arab, nak ngaji bahasa Arab, saya dah berasanya umur tua-tua belakang dah umur banyak dah. Nah, tapi kita tak mustahil umur 40 50 nak pergi ngaji bahasa Arab semula, ngaji mengapa so so so so. Orang umur 70 80 mengikut sejarah nah. Nah, setengah-setengah orang umur 70 mula ngaji bahasa Inggeris. ABC ngaji, tua tua ngaji ABC, siapa kau boleh kecek? Eh? Apatah lagi Quran ni bahasa yang kita kena kelomklin, kena duduk sekali dengan dengan dia baca patihoh dalam semaya semua dalam semaya tu bahasa Arab semua lepas tu kecek pair kita pun campur-campur dengan bahasa Arab go tu go ni go tu go ni campur-campur ada kelimuh-kelimuh bahasa Arab yang kita duduk kecek hari ni duduk campur dengan witi ciwit kita jadi seru dengan secara mudah-mudah ni terabaca dah nanak orang terazir dalam hidup dia ambil tahun baru ni tak apa ada lagi 19 eh, hari lagi ataupun 18 hari lagi nak habis tahun 2022 ni kita ambil rep di tok pocok hari dia panggil eh buasa tahun baru ni nak azal sekara iaitu nak baca makna Quran we habis buah tak gitu tu saya show saja itu sebab apa sebab umat kita tidak akan kena Islam yang sebenar kalau sekiranya tak faham Quran. Yang sin cheng kakabat lalu dah. Umat tidak akan maju dan tidak akan kena, tak akan reti Islam kalau sekiranya dia tak faham Quran. Apatah lagi tak ngaji Quran, baca Quran tak pandai umur lima ni puluh baca Quran eh, tak pandai lagi tengok Quran minta maaf ni tak ada kata kepada siapa-siapa tapi kata royak umum jangan jadi orang Islam yang baca Quran eh, tak pandai tengok tengok Quran supaya ngaku Cina tu istilah orang-orang zaman dulu yang sebut sebab orang Melayu jari nak pandai bahasa Cina ok we boleh lah baca Quran lepas tu we boleh lagi baca hak terjemuh sama ada terjemuh bahasa Siyer ke bahasa Melayu ke bahasa orang putih ke bahasa gapo. sapa tanat minat bahasa gapo bacalah dengan bahasa tu. Sebab bahasa Islam ni dia antara bangsa. Dia tak ada duduk di bahasa Arab saja bahasa Islam. Tak ada bahasa Islam dalam dalam apa? Dalam dunia ni. Adanya bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Jepun, bahasa Kauli, bahasa tu. Tu bahasa. Tapi agama adalah agama Islam. Naknya semua orang Islam mari faham message yang Allah Taala hatta kepada dia sebuah ni wirti dalam masa hidup. Belalah tua bokok. Baca lagi, baca, baca, baca, baca makna soso, baca makna soso. Ambil kala ni. Saya misal ni, ambil kala. Ayat mana kita tak faham, tanda lalu aku tidak faham. Baca, baca, baca, baca, aku tidak faham ataupun tulis question mark. Gapo maksud ayat ni? Lepas tu ngaji sokmo, kita tanya orang hok hok pandai, hok reti, tolong hurai kepada kita. Gitu. Alhamdulillah. Saya tengok seorang-orang tafsir Quran masa di Mesir ni saya tak ada jumpa dengan dia, iaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala. Allah Masya Allah Dia mula tafsir Quran ni Saya tengok dah Tekah rambut dia Duk, duk hitam lagi Rambut dia duk hitam lagi Janggut-janggut dia duk hitam Dia tafsir sebuah Quran ni Dia bokok Bokok Nak ayat katanya lama dia tafsir Quran Lepas tu Waktu kan dia ingat Quran masa budak-budak lagi Belum pada umur 10 tahun dia ingat Quran dah Dia tafsir Quran ni Masya Allah Pergi Quran sebuah ni eh royak so so so so so so so masya-Allah dengan hadis dengan ayat Quran dengan sejarah naga tu naga ni tubik mari orang tulis daripada hak dia mengajar dalam masjid tubik jadi tafsir asy-sya'rawi masya-Allah berapa jilid saya tak ingat agak ha ni nak ayat katanya nak boleh tafsir semua ayat Quran ni hak ni kena guna masa panjang tapi untuk nak baca Quran wireti sekadar makna dia saya nak minta ni azalah setiap orang kalau boleh cari masa letak selalu lah sari sari sari sari berapa berapa minit tak kata berapa minit lah tak sedut tak katanya jeje create orang baca banyak boleh jadi oh pening baca sekadar katanya sikit sari sikit sari 15 minit 20 minit Alhamdulillah habis sebuah Quran yang kita yang kita baca Ni lah yang kita nak. Nak jadi ummah kita ni. Pakat bangun. Pakat maju dan pakat reti kera'ah belakang. Sekurang-kurangnya so, orang tu dia boleh rakyat. <clears throat> boleh rakyat kepada diri dia sendiri katanya. Alhamdulillah. Tuhawi kera'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa aku, aku ni, aku boleh baca kera'ah. Dengan tahu dah makna dia sebuah. Walaupun kita tak ingat semua. Gapa hak kita baca. Boleh jadi hak kita baca bulan lepas dah tak ingat. Tapi saya rakyat sikit dah, saya tak ada duduk world apa dah. Saya cai wela sebuah pimpinan Ar-Rahman ni saya baca di tepi sungai. Baca di tepi sungai pagi-pagi lepas semaya subuh saya pergi duduk di tepi sungai lama dah saya buat. Saya pergi terasak rekod saya sendiri. Saya baca seayat, saya terjemuh seayat. Baca seayat, terjemuh seayat. Baca, baca, baca, baca, sebuah saya baca pimpinan Ar-Rahman. Tak ada nak jual sorga kepada orang, tak ada nak wii kat orang, tak. Saya taruh, duduk dalam rumah saya. Taruh duduk dalam komputer. Luar-luar kita dengar, kita sendiri baca. Hani nak ayat katanya? Usahalah baca. Quran. Saya baca juga. At-Tafsir Al-Muyassar, sebuah saya Baca ayat yang diterjemuh ke bahasa Arab. Saya baca dan rekod suara saya sendiri baca baca baca baca. Saya royak sungguh ni. Saya baca surah, saya baca habis semua pimpinan Ar-Rahman saya teriak depan Quran. Tu bi amato nisok depan Quran. Tak tahu nak royak kepada siapa, nak tak tahu nak rabai royak katanya. Tu wi Quran kepada umat Islam termasuknya kita sore. Kita baca dah sekadar makna dia sebuah Quran alhamdulillah ya Allah jadikanlah saksi katanya aku baca dah Quranmu aku faham tak faham wallahu alam tapi aku baca orang. maksud besa pan telinga mata hati dan perasaan sebuah inilah nak rakyat kepada kita yang yang akhir ke apa kisah Nabi Syuib yang Allah Ta'ala akhiri dengan tiap-tiap kisah yang ada di dalam surah Ash-Shu'ara ni Inna fi dhalika la ayah. Yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tu herayak lagi. Gapa? Dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Allahu akbar. Tuhan tak ada royak kelum tu saja. Tapi manusia dengan secara umumnya tak sih beriman juga. Kafir banyak. Seluruh dunia. Tapi Allah tak ada pilih kita sebagai orang beriman. Orang Islam. Dengan kita tak ada mitok walaupun sepatuh. Tak ada mitok. Tak ada besar akak tangan. Tuhai, tuhai. Hanya besar ini ni. Benda yang Allah tak ada wi kepada kita percuma. Wi pisik kepada kita. Nak wi jadi kita ni orang mukmin yang sebenar. Akhir sekali. Allah gayak. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhe yang perkasa, yang amat bijak dan mengasihani. Masya-Allah. Nah, Tuhe gagah perkasa nak nak apa? Nak azab, nak seksa siapa-siapa pun. Hak tu duduk di kuasa Allah Taala. Tapi bagi Allah Ta'ala, balik dia tu, Masya Allah, Ar-Rahim, mengasihani sokmo. Buka sokmo, pitu, utuk, semua manusia, kembali kepada jalan yang betul, yang benar, menuju kepada rahmat Allah Ta'ala dunia, sampai ke akhirat. Itulah. Nah, betul dari lah dengan api pada ni, maka sekadar ni, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.